Ini bola golf dan yang ini pisau lipat cold steel tough light 2.5 inches. Kecil-kecil cili padi, siapa yang makan, ya dia yang akan merasa pedas ya. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Gagang cold steel tough light ya dilapik lapik Grief X dengan penyepit kocik yang menunjang mata bilah ke bawah dan menggunakan besi OS 8A. Ya. Pisau lipat yang berukuran kecil dengan timbangan 73 gram yang tidak melondehkan seluar pengguna. Ya. Uh, cold steel tough light sedia tersimpan di dalam kocik sedalam 9 cm ya dengan sedikit kepala pangsi yang akan kelihatan ya bersama ketebalan 12.5 mm yang tidak akan membonjolkan isi kocik kita ya. Panjang keseluruhan pisau lipat cold steel tough light 15.5 cm yang mudah dicapai dan digunakan ya semasa kita berada di dalam tempat yang sempit ya dengan panjang bilah keseluruhannya 6.35 cm ya dengan mata bilah untuk memotong 5 cm dengan asahan cengkung dan menggunakan kekunci triad yang ampuh. Mari kita buat perbandingan dari segi ukuran dan melihat pisau lipat yang berada di dalam lingkungan harga yang serupa ya. Ini Ontario Red 2 dalam besi D2 ya yang menggunakan kekunci belapik ya. Dan perbandingan kedua adalah dengan sebilah pisau lipat pemotong kotak yang dinamakan Dong Nan ya yang tujuh kali lebih murah dari cold steel tough light ya dengan mata bilah yang boleh ditukar ganti dengan mudah ya dan bilah dongnan ini datang bersama dengan tiga keping mata bilah gantian ya dan juga dongnan ya, menggunakan kekunci belakang yang bukan calang-calang ya kawan-kawan. Akhir kata kawan-kawan, ya mahukah kita menggunakan pisau untuk satu tujuan sahaja atau memilih pisau cold steel tough light yang boleh digunakan untuk berbagai-bagai tujuan ya. Eh, sila letak komen anda di bawah dan terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang.